És tudj róla, hogy a, a vágó rész és az épület tetejek között legalább fél méter távolságnak kell lennie, tehát fél méterre magasabbnak kell lennie a tetőszínnél a gépnek. De az megvan. Ezt csak azért mondom, hogy tudsz, hogy milyen gondosan felkészültem a vonatkozó rendeletből. Valami nagyon bonyolult neve van. Ham, ham, ham. Nem a téglát vágta, nem alatta a vasat. Na, beton feszegeti. Na, egy torony ledőlt Nem nagyon zsírozzák a lánctalpat, én úgy a részre. Na, kátránypapír a vegyes törmelékbe. Ez most nyiszott, vagy nem? Ja, amikor nyik, nyik, nyikori van? Nem, hát ez Nem, az szerintem megy. Igen, a kibontott ablak. Igen, igen, ott vág valamit. Hát- De szinte följebb kéne szerintem vágnia, de majd meglátjuk. Tessék? Igen. Pedig föntről lefelé kéne. Én úgy olvastam. Na de várjál, de itt markológépes bontás van, nem döntéses bontás. A döntés van, arról értesíteni kell a lakosságot utólag szóval fog értesülni. Téged értesítettek? Nem. De majd most